Adoro ser um mau exemplo. Ah! Sai da frente, otária! Você gosta de helicópteros? Sim, sua velha. Vou te dar uma chance de andar de helicóptero, mas espera aí! Que droga de cabelo é esse, cara? Não fale do meu estilo. Hum, estilo é, garota? Você não pode andar de helicóptero com esse cabelo, cara! Por que isso me impediria de andar de helicóptero, sua burra? Ah, então é assim, é, sua imunda! Então tá bom, você vai andar de helicóptero. Inclusive, você vai conhecer um agora! Mas... O que foi? Eu sempre quis andar de helicóptero. Eu também. Cala a boca aí, mano. Tá aqui, seu helicóptero! Ah! nossa, esse CGI é melhor que o da Marvel. Realmente, efeitos incríveis. isso é lindo. Flores, eu estou bem. Ah!